ठीक है सो so, इसको आप ले सकते हो गूगल पे भी इसको आप सर्च करोगे प्रोडक्ट मिक्स ऑफ नेस्ले या इस तरह कुछ करना तो डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे बट ये इजी था सैमसंग के कॉन्टेस्ट में इसको समझना नेस्ले यानी ये उन ब्रांड्स में होगा जहां उनके नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं उनके पास बहुत वैरायटी होती है एक ही प्रोडक्ट में बहुत सारे ऑप्शन है प्रोडक्ट लाइन डेप्थ है एक ही प्रोडक्ट में डिफरेंट आगे से चीज़ें ठीक है तो उसमें डिफरेंट वर्जन हैं वो उनकी प्रोडक्ट लाइन लेंथ हो जाती है एंड देन फिर उनके पास ओवरऑल उनका जो स्ट्रक्चर है प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स विर्थ होती है ठीक है ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है product mix strategies line extension adding new product to existing product line हम क्या कर रहे होते हैं जब भी हमारे पास कोई प्रोडक्ट है ठीक है सो so, हम क्या कर रहे होते हैं लेट सपोज हमारे पास एल सी डी टीवी है तो पहले हमारे पास सिर्फ उसका एक टाइप थी कोई भी एक जो भी लेट सपोज जो यहाँ लिखी है वही कर लेते हैं डी फाइव फाइव जीरो फिर हमें लगा कि नहीं उसमें शायद साइज या उसका जो टच है या उसके जो रिजल्ट है वो उतना फाइन नहीं था फिर हमने उससे एडवांस वर्जन निकाला जैसे आप देखते हो ना सैमसंग के एक मोबाइल में A thirty A fifty A seventy A ninety let suppose तो वो बेसिकली क्या है एक ही प्रोडक्ट के अंदर उसका ए है बट कुछ फिर इनकी अलग सीरीज होती है कोई और फोन है एक्स वाई जी है मुझे आजकल इतना आइडिया नहीं कौन से ज्यादा फोन है because I am not much into phone ठीक है लेट सपोज कोई हम फोन कर लेते हैं कि कोई उनका एस सीरीज है फिर उस एस सीरीज के अंदर डिफरेंट उनके वर्जन है ठीक है सो so, कई दफ़ा जब ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमारा एक वर्जन जो है या एक प्रोडक्ट जो हमने निकाली भी है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही या उस वो अपनी मैक्सिमम उसने लाइफ अपनी अवेल कर ली है तो फिर वो क्या करती है उसी के अंदर वो एक और नई प्रोडक्ट लेके आ जाती है या शैम्पू के अंदर वो एक और कोई शैम्पू लेके आ जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट के अंदर फिर वो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट लाइन सो इंक्रीज करने के लिए या वैरायटी देने के लिए continuation of strategy keeping same product and product line continuation कि आप वही सेम प्रोडक्ट्स जो है वो उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे होते हैं अगर आप नेस्ले प्रोडक्ट एंड गैमल में देखो या बड़े ब्रांड्स में देखो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जो ओवर द ईयर सेम ही चल रही है या डालडा में देखो या तलो में देख लो ठीक है वही उनकी चीजें क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल है कि उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है पैकिंग थोड़ी बहुत कुछ चेंज करते हो कभी बट ओवरऑल प्रोडक्ट उनका वही रहता है product modification strategy improve product adding features of quality कई समटाइम हम कोई फीचर ऐड कर देते हैं या क्वालिटी में जिस तरह हम कह देते हैं कि जी अब ऑलिव ऑयल के साथ आ गया है या हम उसकी पैकिंग या उसका कोई ऐसा फीचर चेंज कर देते हैं तो ये भी एक तरीका होता है कई दफा लाइन एक्सटेंशन में हम प्रोडक्ट ही नहीं ला रहे हम एक नई किस्म ले आए हैं कंटिन्यूशन में हम वैसे ही जा रहे हैं प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या किया जो प्रोडक्ट चल रही थी हमने उसके अंदर कुछ चेंज किया जैसे हमने कहा जी कि पहले ये हमारा जो ऑयल था वो ये था अब ओमेगा थ्री के साथ भी ठीक है तो ये ओमेगा थ्री उसी में जब हमने डाला तो ये हमारी क्या होगी मॉडिफिकेशन होगी additional strategy add new product to existing line और एड न्यू लाइन कई दफा ऐसे होता है आप ऑल टुगेदर लाइन ही नहीं बना देते हो जैसे पहले आप सिर्फ एलसीडी बेच रहे थे फिर आपने क्या किया एलईडी e एक चीज ही नहीं निकाल दी पहले आपके पास सिर्फ ए सीरीज थी मोबाइल की अब आपने कोई एक्स सीरीज निकाल दी तो ये आपने क्या किया एक नई लाइन इंट्रोड्यूस कर दी नई टाइप बना दी आपने ठीक हो गया तो इसको हम कहते हैं ये कुछ है हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स की स्ट्रेटेजीज है कि कब एक ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की तरफ जाएगी आइर वो प्रोडक्ट में नई प्रोडक्ट लेके आएगी या वही कंटिन्यू करेगी या थोड़ी बहुत चेंजेस करेगी या ऑल टुगेदर एक नई चीज इनोवेशन लेके आएगी तो ये प्रोडक्ट या उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होता है ठीक है सो so, ये भी डिफरेंट चीजें प्रोडक्ट में हम कर रहे होते हैं क्लियर समझ आ गया अच्छा जी व्हाट्स नेक्स्ट नेक्स्ट इज वालेकुम अस्सलाम इफ्तार क्या हाल है कैसे जी यहाँ तक ये क्लियर है समझ आ गया ये जो हमने अभी स्ट्रेटेजीज की है दैट्स ऑल क्लियर चलो देख लू जी मैम अच्छा ओके ठीक हो गया ठीक है फिर भी कुछ समझ ना आया तो मुझे बता देना अच्छा नेक्स्ट हम करें इसके प्रोडक्ट के अंदर product life cycle very important topic जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स है जिस तरह फोर पीज है इसी तरह किसी प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग के अंदर product life cycle is very important जो भी प्रोडक्ट इवन सर्विसेज के लिए जो भी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आती है या प्रोडक्ट आप बनाते हो बेसिकली उसका एक लाइफ साइकिल होता है उसी तरह जिस तरह इंसान का एक लाइफ साइकिल होता है अगर आप देखो पिक्चर्स पे जाओ तो पहले समवन इज चाइल्डिश दिखाया हुआ है फिर थोड़ा यंग एज में दिखाया हुआ है फिर एक मेच्योरिटी की एज है फिर इवेंचुअली आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो आपका एज फैक्टर डाउन डाउन की तरफ जा रहा है इसी तरह हर प्रोडक्ट के साथ भी यही होता है प्रोडक्ट्स के साथ क्या हो रहा होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो मार्केट में आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो उस टाइम पे क्या आता है होता है product is launch sales grow slowly क्योंकि एकदम से वो जो उसकी सेल्स है वो ग्रोथ नहीं पकड़ती आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको डिफरेंट चैनल्स पे उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है यानी कि एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है लोगों को बताना पड़ता है टीवी या जो भी चीज़ मीडियम आप यूज़ कर रहे हो सो so, इनके लोगों में अवेयरनेस पैदा हो उस प्रोडक्ट की ठीक है information is use using usually no profit तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पैसा अर्न नहीं कर रहे जब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है लेट सपोज आपने कोई नया डॉलर ने अपना कोई फ्रिज लॉन्च किया आपने कोई नया टीवी निकाला है आपने कोई नया खाने का बिजनेस शुरू किया है तो शुरू में आप कह रहे होते हो आपकी चीज़ उस तरह नहीं बिक्री होती तो आप ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे होते हो फैमिली फ्रेंड्स जहाँ रहते हो कलीग्स में या जिन मीडियम पे आप दे सको रेडियो है टीवी है फॉर दैट मैटर ठीक है स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्ट थोड़ी थोड़ी करके बिकनी शुरू हो जाती है फिर क्या होती है sales sales start to grow थोड़ी बहुत सेल होनी शुरू हो जाती है परसुएजिव एडवर्टीजमेंट में बी यूज परसुएजिव क्या होता है ये एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है चलो थोड़ा इसको जूम करती नजर आएगा परसुएजिव आप नजर आ रहे परसुएजिव ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन का वर्ड है किसी को आइडिया है क्या होता है जी बाबर वालेकुम अस्सलाम नाजिश वालेकुम अस्सलाम one have any idea what's persuasive या परसुएड करना ये परसुएड करने से निकला है P E R S U A D E persuade convince yes ठीक है एनीवन एल्स कोई और कुछ कहना चाह रहा हूं इफ्तार uh, क्या ऑटोमेटिव परसुएट समझिए परसुएट का बताओ वो क्या है कन्वेंस बताया कुर्तो लैंड ने हाँ ठीक है एनी मच फॉलोइंग हाँ फॉलो करना किसी को किसी कोई काम कोई और कर रहे हो और आप उसको फॉलो कर रहे हो उस जैसा कर रहे हो इसको कह रहे हो आप कंटिन्यूस फॉलो अप हाँ अच्छा कंटिन्यूस फॉलो अप यानी किसी चीज के बार बार किसी चीज के ऊपर अपडेट लेना बार बार किसी चीज का पूछना यस कह सकते हो ठीक है अफेक्टिव यस कह सकते हो क्योंकि परसुएजन इटसेल्फ होती है अफेक्टिव है ठीक है जी you all are right mostly अगर मैं उसका उर्दू में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है उकसाना ठीक है सो so, कई दफा आप इस तरीके की मार्केटिंग करते हैं यानी कि एडवर्टीजमेंट करते हैं इस तरीके से जिससे आप लोगों को उकसा लेते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में तो ये जो ग्रोथ हमारा है लेवल है लेवल टू इसमें हम क्या कर रहे होते हैं sales start to grow rapidly और आहिस्ता आहिस्ता परसुएजिव एडवर्टीजमेंट में भी यूज हम वो यूज करते हैं लोगों को उकसाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए उनको उसमें उनका बेनिफिट बताते हैं बताते हैं कि उनको खरीद क्योंकि अगर आप अगले बंदे को ये नहीं बताओगे उसको खरीदने से क्या फायदा होगा तो वो आपकी चीज नहीं खरीदेगा ठीक है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बंदे को उसका बेनिफिट बताएं तो परसुएट करना मतलब उकसाना अगले बंदे को ऐसी चीज करने पे इस तरीके से कन्विंस करना कि जिसके अंदर वो वो चीज लेने पे या वो चीज खरीदने पे कन्विंस हो जाए ठीक है yeah something through reasoning and temptation so true so true prices may be reduced as new competitor enter the market जब भी आप शुरू में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपकी प्राइस बहुत कम होती है अगर आप इसको अपने रियल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करो तो जब भी आप खाने पीने की नई जगहों पे जाते हो या किसी नई शॉप पे जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए अब शुरू में देखते हो उनकी प्राइस जो होती है बड़ी रीजनेबल होती है लगा होता है पर कुछ ही अर्से के बाद अगर कोई शॉप हिट हो जाती है या कोई वो प्रोडक्ट उनका हिट हो जाता है या ज्यादा लोग कस्टमर्स उनके बन जाते हैं तो इवेंचुअली एकदम से पता चलता है कि उन्होंने तो प्राइस बढ़ा दी क्योंकि शुरू में ये एक तरीका होता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का और कई हद तक ये काफी हद तक ये इफेक्टिव भी होता है प्राइजेस में be reduce as new competitors enter the market profit start coming तो फिर आप क्या कर रहे होते हो कि आप अपने मार्जिन बहुत लो रखते हो यानी कि अगर मैं दस की चीज खरीदी हुई तो आप बारह में बेच रहे हो सकता है आपका कंपेटिटर उसको पंद्रह या अठारह में बेच रहा है तो आप क्या करते हो कस्टमर बनाने की कोशिश करते हो कई दफा शॉप पे जाए ना तो शॉप वाला कह रहा होता है बाजी कस्टमर बनने वाली बात करें भाजी मैं तो कस्टमर बना रहा हूँ आपको ठीक है sometime use to say this उसमें यही होता है कि दफा चीज लेके जाए अच्छी हो रीजनेबल हो ताकि ये दोबारा आए और दोबारा फिर वो हमें महंगी देगा ठीक है तो वो ट्रस्ट डील कर लेते हैं सो दैट हैपन्स सो इसके अंदर हम प्राइस अपनी लो रख रहे होते हैं और हमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमारी चीज़ एटलीस्ट बिकनी तो शुरू हो दैट्स इंपॉर्टेंट तो ये हमारी ग्रोथ स्टेज है जहां हम आहिस्ता आहिस्ता पहले से बेहतर हो गए पहले बिल्कुल नहीं बिक रहा था लोग चीज़ खरीद नहीं रहे थे कोई पैसा नहीं आ रहा था बट यहाँ कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है मेच्योरिटी जहां सेल्स अपने बिल्कुल बूम में है अपने बिल्कुल टॉप पे है sales now increase slowly intense competition in the market अब कंपटीशन हो गया अब आपके साथ और लोग भी आगे और आप उनके मुकाबले में उनके साथ चल रहे हैं क्योंकि आपकी अर्निंग्स भी होगी आपके कस्टमर्स भी बन रहे हैं कंपेटिव और प्रोपोर्शनल प्राइसिंग पे भी यूज यहाँ फिर आप इतनी ज्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट जो होती है वो नहीं कर रहे होते क्योंकि आप वो पहले काफी लगाया admission at this highest to sustain growth profit अच्छा हाईएस्ट होती है इसके अंदर ठीक है मेच्योरिटी में हाईएस्ट होती है सो so दैट आप अपनी ग्रोथ के साथ सस्टेन कर सके प्रॉफिट्स में soon start to fall as a product interest the saturation state इसमें अभी आप मैक्सिमम अपने पीक पे हो बट इसके बाद आपको पता है कि यहां मैंने मैक्सिमम इन कैश कर लेना है क्योंकि इसके बाद ही होगा ये इसका मैक्सिमम पीक टाइम है अब ये जो पार्ट है ये जो पार्ट हमें नजर आ रहा है ये जो इन्वर्टेड कर्व है ये अब डिपेंड करता है ये एक साल का भी हो सकता है ये छह महीने का भी हो सकता है ये दस साल की मेच्योरिटी स्टेज भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट अगर हम डालडा की तेलो की या ऐसी प्रोडक्ट्स की बात करें जो सालों साल से चलती आ रही है उनमें ये मेच्योरिटी स्टेज का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है ठीक है और डिक्लाइन बहुत टाइम के बाद जाके आता है या कुछ प्रोडक्ट्स का आता है अगर पर्टिकुलरली हम एक प्रोडक्ट ले लें तो उनकी मेच्योरिटी टाइम में टाइम इज लार्ज ये याद रखो हर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी और डिक्लाइन होता है इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं से कभी जीरो से स्टार्ट हुई होती है कभी ना कभी उसने डाई होना है कभी ना कभी उसने खत्म होना है सिर्फ टाइम पीरियड डिपेंड करता है कुछ प्रोडक्ट्स का लाइफ साइकिल ज्यादा लंबा होता है दस बीस पच्चीस पचास साल कुछ का सिर्फ पांच साल तीन साल होता है ठीक है तो अब डिपेंड करता है कि कौन सी स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट किस तरह की है उसका मार्केट में कंपटीशन कितना है आप किस तरीके से उसको मेंटेन करें उस हिसाब से उसकी मेच्योरिटी होती है और तो वंस आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम आपने उससे पैसा निकाल लिया फिर एक टाइम आता है कि आहिस्ता आहिस्ता और ऑप्शन आ जाते हैं मार्केट में और फिर आपका प्रोडक्ट जो होता है वो उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं रहता कंपटीशन बढ़ चुका होता है अब्रॉड एडवर्टीजमेंट इंस्टीट्यूट फिर आप एडवर्टीजमेंट भी खत्म कर दो क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्लान किया होता है आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो डाई होने की तरफ जा रहा है और आप प्रिपेयर्ड होते हो लाइफ साइकिल का मतलब ही ये होता है ऐसा नहीं है कि एक दिन पता चला के हो गया कुछ इवेंचुअली आपको पता होता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा हो रहा है तो फिर आप उस पर इतना पैसा नहीं लगाते उसकी एडवर्टाइजमेंट पर एडवर्टाइज नहीं करते प्रोडक्शन भी <coughs> आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी कम करोगे क्योंकि आपको पता है कि इतना वो सेल नहीं हो रहा तो मैं इतनी प्रोडक्शन करूँ जितना वो सेल हो सके ठीक हो गया तो this is what we called product life cycle कई दफा ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो कई दफा हम उसको आ, उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम बढ़ा भी सकते हैं ठीक है यानी डिक्लाइन आया ये अगर एरो आपको नजर आ रहा है डिक्लाइन होने लगा है हमने क्या किया यहां हमने आगे दिखाती हूँ ये पहली स्टेज इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी ये डिक्लाइन डाई होने लगा लेकिन हमने क्या किया अपना थोड़ा साइकिल एक्सटेंड कर लिया कैसे हमने प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज लेके आ गए कोई ऐसा वर्जन लेके आ गए कोई ऐसी एक्सटेंशन लेके आ गए कि पहले हमारा साबुन बिक रहा था फिर हमें लगा कि ये तो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है हमने साबुन के अंदर कोई ऐसी चीज डाली हमने ऐसा कोई फीचर डाल दिया जो आजकल के दौर के हिसाब था या हमारा जो शैम्पू था वो इस तरह था हमने कहा शायद आजकल लोग ज्यादा कलर्ड हेयर यूज कर रहे हैं तो हमने उस पर कलर्ड हेयर का फीचर डाल दिया तो वो जो उसने डाई होना था अभी वो डाई होने की तरफ जा रहा तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर जाएगा जैसे दो साल में डेड होना था अब वो शायद जाके पांच साल में डेड हो क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा फिर अपनी प्रोडक्ट को उठा लिया ठीक है और कई दफा ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज करके इसको उठाया जाता है और कई दफा उसकी रैपिंग या उसकी आउटलुक चेंज करके भी उसको चेंज करके सो so दैट के उसकी जो लाइफ साइकिल उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए सो so, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है कम या ज्यादा कुछ ऐसी प्रोडक्ट आप देखते होंगे जो मार्केट में आई ग्रो हुई बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा कमाया लेकिन वो बहुत जल्दी डिक्लाइन भी गई तो one my favourite example is Nokia आप सब जानते हो नोकिया वन एक टाइम था बहुत पीक पे था बहुत ज़्यादा उसके उसके साथ का कोई और ऑप्शन ही नहीं थी ठीक है कोगलर यस कोक हाँ Coke is not decline but उसका आई थिंक ग्राफ जो है वो अप डाउन होता रहता है ठीक है पेप्सी और कोक का लेकिन शायद वो ऐसी एक चीज है कि उसका इतना इस्टेब्लिश हो गया ठीक है सो उस तरीके से जो है वो डिक्लाइन नहीं हुआ चलता है लेकिन शायद उनके प्रॉफिट जो है वो अप डाउन होते रहते हैं अगर आप देखो तो विद टाइम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूजेज कम हो जाता है अगर आप पहले देखो क्रिकेट मैचेस के अंदर तो बीच में पेप्सी का या कोक का बीच में जब वो ब्रेक लेते थे वो आता था मार्केट होता था बहुत ज्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आती थी पेप्सी और कोक की लेकिन अब शायद आपको कोक स्टूडियो के अलावा इतना ज्यादा नजर नहीं आता कम नजर आता है एज कम्पेयर टू जैसे पहले हुआ करता था एक तो ये उन्होंने मैक्सिमम पैसा कमा लिया उन्होंने वो मल्टी बिलियनियर उस चीज से बन गए प्लस उन्होंने उसके साथ की और पहले सिर्फ कोक था उनका फोकस वो था अब उन्होंने उसके साथ की और प्रोडक्ट्स निकाल लिए उससे रिलेटेड यानी कि अगर वो नहीं बिकेगी कोक नहीं बिकेगी तो कोई एक्स वाई जी जो है वो जरूर बिक जाएगी ठीक है यस ब्लैकबेरी हॉटमेल लेक्स लक्स देखो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कभी बहुत फेमस थे अपने टाइम पे जब ये नए नए थे जब ये कंपटीशन में आए तो ये उस तरह सर्वाइव नहीं कर सके जो नई चीजें थी वो ज्यादा सर्वाइव कर गई ठीक है जैसे नोकिया था एक टाइम पे अकेला था बहुत ज़्यादा उसने सर्वाइव किया बट बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया हर के पास नोकिया फ़ोन होता था बट जब ये एंड्रॉयड फ़ोन आया स्मार्टफोन आए तो वो उस तरह कोप अप नहीं कर सका और इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो ब्रांड्स हैं जैसे सैमसंग है या एप्पल है या any X Y G H T C है अब तो बहुत से और ब्रांड्स आ गए तो वो फिर उस तरह नहीं रहे माशाल्लाह बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आप लोगों ने दी है यस वेरी ट्रू स्काइप सब चीज़ें देखो एक टाइम पे स्काइप कितना नया था एक टाइम पे विंडो नाइनटी एट कितनी रही थी बट अब उसकी उस तरह वैल्यू नहीं है बट हाँ विंडोज वालों ने अपने वर्जन खुद चेंज करते रहे अगर वो ऑनरशिप उन्हीं के पास है तो उन्होंने क्या किया अपनी विंडोज तो खुद चेंज करते रहे अपग्रेड करते रहे तो वो बेनिफिट उन्हीं तक गया उन्होंने अपनी विंडो नाइनटी एट की जगह नाइनटी नाइन ले आए या लेट सपोज टू थाउजेंड ले आए जो भी था तो वो बार बार जब वही वर्जन आया था लोग बार बार वही इंस्टॉल कर रहे थे बेनिफिट उन्हीं को है लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑल टुगेदर ही खत्म हो गई है जैसे नोकिया पूरी की पूरी कंपनी ही बिक गई है खत्म हो गई है बंद हो गई है ठीक है इसी तरह कोई और ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो कभी बहुत इन थी बट अब उनकी एडवांसमेंट नहीं हुई वो टोटली बंद हो गई है शट डाउन हो गई है पीक भी उन्होंने बहुत देखा लेकिन शायद वो अपने सर्वाइवल ना मेच्योरिटी में आपने अपना सर्वाइवल ढूंढना होता है ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी होती है जो आप अपनी मेच्योरिटी को मैक्सिमाइज कर सको लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि वो उस स्टेज को अच्छे तरीके से प्लान नहीं करती हैं फिर तो इवेंचुअली क्या होता है उनका एकदम से डिक्लाइन आ जाता है या उन्होंने जो सोचा नहीं होता उस टाइम से पहले डिक्लाइन आ जाता है सो तो नोकिया के साथ भी ये हुआ कि नोकिया ने सोचा नहीं था कहीं ना कहीं उनसे प्लानिंग में गलती हुई इवेंचुअली तो ये हुआ कि उनका प्रोडक्ट और कंपनी इवेंचुअली क्लोज हो गई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये उसके तीन अच्छा, बाकी सारे ये उसकी डिटेल है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है ठीक हो गया तो वहां से पढ़ लेना नोट्स के हिसाब से नाउ द नेक्स्ट वन हमने फोर पीस किए थे उसमें पहला पी जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज एंड आउट अब हम दूसरा पी कर रहे हैं दैट इज प्राइस ठीक है प्रोडक्ट एंड प्राइस किसी चीज की लाइक मार्केटिंग के अंदर किसी चीज की सक्सेस किसी चीज की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है उसकी प्राइस क्या है प्राइस है क्या कोई भी ऐसी चीज मीन नंबर ऑफ डॉलर्स या रुपीज क्योंकि हम इंटरनेशनल कोर्स पढ़ रहे हैं number of dollars consumer must pay to obtain use the product यानी किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए या उसे लेने के लिए जो आप पैसा पे करते हो that is the price it is a price paid by the customer to the business amount of money और प्रोडक्ट और बेबी both अच्छा amount ऑफ मनी और प्रोडक्ट अगर आपको याद हो पुराने जमाने में पैसे नहीं देते थे चीज के बदले में चीज मिलती थी ठीक है आपके पास आपके खेतों में गंदम होगी आपने गंदम दी आप दुकान पे गए आप वहां से घी लेके आ गए ठीक है तो सम टाइम जरूरी नहीं था एक टाइम था कि जिसके अंदर सिर्फ आप पैसे दें और आप प्रोडक्ट खरीदें आप प्रोडक्ट के बदले में भी प्रोडक्ट खरीदते थे कई दफा पैसा थोड़ा पैसा दिया थोड़ी प्रोडक्ट दी और उसके बदले में आपने कोई और चीज खरीद ली आजकल भी ऐसा कर रहे होते बहुत रेयरली कुछ अपनी चीजें एक्वायर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि मुझे वो प्लॉट चाहिए आप मेरी गाड़ी और घर ले लें मुझे मतलब है वो प्लॉट दे दें ठीक है इस तरह की कोई चीज़ चल रही होती है बट ये बहुत कोई कॉमन वे ऑफ ट्रांजेक्शन रहा नहीं है कभी क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे तो फिर लोग इस तरीके जो उनके पास होता था वो किसी और को देते थे ऑफर करते थे और उसके बदले में जो अगले के पास जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो आपको मिल जाती थी that was how the system use to run तो ज़्यादा प्राइसिंग ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं होती थी barter system I was about to about to say that Mehran good one जिसके अंदर यू प्रोडक्ट के मतलब आप प्रोडक्ट लेते हो अच्छी इकोनॉमिक्स पड़ी हुई है तुम लोगों ने good then marketing of consumer goods अच्छा there are three four types of consumer goods ठीक है consumer goods can be group into four category convenience shopping speciality and unsorted goods ठीक है चार किस्म की कंज्यूमर uh, गुड्स होती है इसको प्रोडक्ट्स में भी लिख सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज में ठीक है लेकिन यहाँ आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी जो भी चीज आप ले रहे हो या आप बेच रहे हो उसकी कीमत डिपेंड करती है कि किस किस्म की आपकी प्रोडक्ट है ठीक है लग्जरी है रूटीन की है खाने पीने की है ओकेजनल है ऑप्शनल है तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जिस किस्म की प्रोडक्ट होगी उस किस्म की उसकी प्राइस होगी सो so, जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो हमें ये जरूर देखना होता है कि वो किस कैटेगरी में आ रही है हमारी product so let's start with the type of goods convenience good convenience goods जो कि आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें को हम कहते हैं fast moving consumer goods convenience goods और दो that are regularly consumed and are readily available for purchase जो हर वक्त अवेलेबल होती है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंज्यूम होती है दे हैव डेली कंजप्शन है लेस शॉर्ट और इनकी डेली कंजप्शन होती है और इनकी लाइफ जो होती है दैट इज वेरी शॉर्ट जल्दी खराब हो सकती है ठीक है तो इसलिए जब आप जाते हो ग्रॉसरी स्टोर्स पे तो वो प्रोडक्ट बहुत तेजी से निकल रही होती है लाइक चीनी है पत्ती है साबुन है तेल है कोई तो चीजें बहुत फ्रीक्वेंटली वो रिप्लेस कर रहे होते हैं दालें क्योंकि वो बहुत उनकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत वो है और घरों में भी जब आते हो तो आप हमेशा देखते हो कि वो विद इन मंथ जरूर कंज्यूम हो जाए फिर इस तरह आपकी वेजिटेबल्स है फिर फ्रूट्स है फिर ये चीजें आपकी आ जाती है इसको शॉर्ट टर्म जो हम यूज करते हैं that is F M C G fast moving consumer goods ठीक है टर्मिनोलॉजी यूज होती है मोर फ्रीक्वेंटली ऑपरचुन obviously such as milk soap मैंने आपको सारा बता दिया ठीक है the second one is shopping goods shopping goods are those in which purchase requires more thought and planning than with convenience good ये कन्वीनियंस गुड से थोड़ी ऊपर आती है जिसके अंदर हमें थोड़ा सा हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना वो ज्यादा चलता है ठीक है हम एकदम से जाके कोई चीज लेके नहीं आ जाते जैसे फर्नीचर है या हमारी कोई भी इक्विपमेंट है shopping goods are more expensive and have more durability and longer life span than convenience goods ठीक है टीवी आप पांच दस सालों में चेंज करते हो लैम्प्स हैं लैपटॉप्स हैं मोबाइल्स हैं फर्नीचर है तो ये वो चीज़ें ऐसा नहीं कहीं भी जाके खरीद ले रात को ख्याल आया ठीक है कभी जज्बाती हो सकते हैं बट हर वक्त जज्बाती नहीं हो सकते रेयरली होता है ठीक है सो so, ये वो चीज़ें हैं जो हम थॉट करके थोड़ा सोच समझ के मशुरा करके उसके मार्केट में जाके पांच छह जगहों से पूछ के फिर हम उसमें करते हैं उसमें थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे होते हैं कस्टमर्स है मोर ब्रांड प्रेफरेंस इसके अंदर लोग थोड़े ब्रांड कॉन्शियस होते हैं मैंने सैमसंग का लेना है मैंने एचपी का लेना है या मैंने एप्पल का लेना है तो we are brand conscious in दोस्त those are called shopping goods okay speciality goods as clear by the name they are specialty goods they are special products luxury products भी कह सकते हो लग specialty Consumer goods are rare and are often considered luxurious. The purchase of specialty goods is reserved for an elite class for, of shoppers with financial means to conduct the purchase. ठीक है यानी ये वो चीजें ऐसी हैं जो कि खास किस्म की क्लास खरीद सकते हैं क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है अदर देन रोटी प्रोडक्ट्स यानी फर्नीचर और इन चीजों से भी ऊपर की है जैसे हम शायद कभी कभार हार्डीज या जगहों पर जाके बर्गर खा रहे हो या गाड़ियां चेंज कर रहे हो होंडा करोला मर्सिडीज या इस्लामाबाद क्लब में या सोना खरीद रहे हो या डायमंड खरीद रहे हो तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमारी शायद रेंज में नहीं आती बट एक खास क्लास है उसकी रेंज में आती है फिर डिपेंड करता है कि वो कितने फ्रीक्वेंट खरीद रहे हैं उन जगहों पे जा रहे हैं ठीक है तो दे आर लग्जरी प्रोडक्ट ये उन लोगों के लिए ही बनी होती है देखे सो so दैट कि वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं और ये उनके लिए एक स्टाइल सिंबल भी होती है अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड होना चाहिए unsorted consumer goods unsorted consumer goods are not available in market और they are not required in the market ठीक है तो ये वो वाली ऐसी चीजें आइधर उनकी मार्केट अवेलेबल नहीं होती आइधर मार्केट या प्रोडक्ट जो है वो इलीगल होती है अगर आपको याद हो जब हमने प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने ये कहा था प्रोडक्ट और मार्केट दोनों लीगल होनी चाहिए ठीक है यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट ना आप बेच रहे हो जो इलीगल है और ऐसी किसी मार्केट में ना उसको बेच रहे हो जो मार्केट उसकी इलीगल है जैसे आपको कोई मैच का टिकट मिलता है और आप जाके क्या कर रहे हो टिकट आपने लिया होता है दो सौ रुपए का और आप जाके उसे ब्लैक में बेच रहे होते हो छह हजार का या दस हजार का तो क्या है प्रोडक्ट तो लीगल है लेकिन आप उसको गलत मार्केट में जाके बेच रहे हो ठीक है या किसी चीज को टाइम के बाद बेच रहे हो ठीक है सो वो क्रेडिट मार्केट जो होती है वो इलीगल हो जाती है सो so, आइदर उनकी मार्केट अवेलेबल नहीं है या वो प्रोडक्ट या वो मार्केट जो है वो इलीगल है या प्रोडक्ट अवेलेबल है बट मार्केट नॉट अवेलेबल वही वाली चीज ठीक है तो इसमें आपको पहली एग्जाम्पल है जो रेड में लिखी हुई है फ्यूनरल प्लॉट हमारे यहाँ either market not available funeral plot क्या होते हैं बाहर कंट्रीज में आप वो अब पूरी लाइफ पेमेंट करते हैं कि हमारा जो आखिरी रसूमात होंगी या हमारी जगह होगी वो कौन करेगा because there are companies proper कि जो इनके ये अरेंजमेंट्स करती हूँ कि उनके यहाँ अगर रिलेशनशिप का मसला होता है फिर जगहों का भी मसला है इन देर होल लाइफ दे पे फॉर दैट वो अपना सारा इंतजाम करके जाते हैं कि कौन परफॉर्म करेगा और उसके साथ पिक एंड चूज करते हैं जिस हिसाब से वो पे करते हैं उस हिसाब से उनका वो प्रोटोकॉल अरेंज होता है बट हमारे यहाँ शायद अगर ऐसी कोई चीज आ जाएगी तो हम शायद उसमें पैसे नहीं लगा देंगे one thing we can't afford that the other यही हमारा प्रॉब्लम नहीं है ठीक है गाँव में शहरों में कहीं ना कहीं हमें पता है यार कोई ना भी जानता हो दफना देगा और अपने इतने तो होंगे कि दफना देंगे ठीक है तो ऐसी कोई चीज यहाँ आती है अभी अभी तो ऐसा नहीं है but maybe at some point of time हम लोग इतना खून हमारा सफेद हो जाए तो हम भी ऐसे काम करें ठीक है तो अभी ऐसी चीज नहीं है दैट तो मीन अगर बाहर ये चीज बहुत सक्सेसफुल है तो यहाँ उसकी मार्केट नहीं है अल्कोहल की पहले आपको एग्जांपल दी थी ना वो प्रोडक्ट लीगल है हमारे कल्चर के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से ना उसकी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती है ठीक है प्रोडक्ट अवेलेबल पर मार्केट नॉट अवेलेबल प्रोडक्ट है मतलब वो अवेलेबल है लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस प्रोडक्ट को लोग इस तरह खरीदते नहीं है जैसे कि इंश्योरेंस अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ बढ़ रही है या मजबूरी हो गई है लेकिन हम लोग इंश्योरेंस की तरफ जरा कम ही जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस है कार इंश्योरेंस है हाउस इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस है बच्चों की इंश्योरेंस है ठीक है चीजों की तरफ बाहर आप जाते हो ट्रैवल करते हो कहते हैं पहले इंश्योरेंस लेके आओ ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ आपको रास्ते में कुछ हो गया आपका लगेज गुम हो गया कौन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो इंश्योर करा के आओ हम नहीं रहेंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हमारे यहाँ इंश्योरेंस वाले बेचारे हमारे पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि नहीं ठीक है अंटल के अनलेस हमारी मजबूरी ना हो तो हम इंश्योरेंस नहीं लेते तो ये वो अनसॉर्टेड गुड्स हैं ठीक है जिनको हम हाँ लग्जरी गुड्स कह सकते हो बिल्कुल कह सकते हो ठीक है सो so, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट जो है वो उस तरह हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए कहते हैं अनसॉर्टेड गुड्स कि सम वो सेल नहीं हो सकती है उनकी मार्केट हमारे पास हाँ अब तो इंश्योरेंस जो है आजकल के ज़माने में तो मस्ट है और कई जगह ऑर्गेनाइजेशन ने मस्ट की हुई है जैसे बिल्डिंग्स की उन्होंने मस्ट की हुई है कि तो नक्शा प्रूव नहीं होता इस तरह की चीज़ें ये गाड़ियों का आपको लोन नहीं मिलता अगर आपके लिए इंश्योरेंस नहीं कराई हुई तो बट स्टिल लोग रिलेक्टेड होते हैं उतनी अवेयरनेस नहीं है या पैसे बचाते हैं या अफोर्ड भी नहीं कर सकते that's also one of the problem ठीक है और ट्रैवलिंग पे भी मजबूरी होती है तो हम करा लेते हैं वैसे हम नहीं कराते ठीक हो गया जी समझ आ गया या after COVID it's must so true लेकिन वही बात है हमारे पास चॉइस हो तो हम कभी ना कराएं हम तो कोविड का दो नंबर का वो बना लेते हैं सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि हमें वो ना लगवाना पड़े <laughs> ठीक है तो इंश्योरेंस तो बड़े दूर की बात है ठीक है mind set and affordability also plays the role hello pricing strategies ठीक है हम प्राइस पढ़ रहे हैं हमने प्रोडक्ट्स पढ़ ली अब कौन कौन सी ऐसी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जो यूज होती है किसी प्रोडक्ट को प्राइस करने के लिए the three pricing strategies are penetrating skimming and following penetrating setting setting a low price leaving most of the value in the hands of your customer penetrate करना shutting off margin from your competitors ये आप क्या करते हो penetrate करते हो और इसका प्राइस आप लो करते हो और आप मैक्सिमम लोगों तक जाने की कोशिश कर रहे होते हो मैक्सिमम लोगों तो आप तक आप जाते हो पेनिट्रेट करना बहुत दूर तक बहुत अंदर तक बहुत लार्ज स्केल का लार्ज वॉल्यूम में अपनी प्रोडक्ट को फैलाना और फिर आप इसकी चेता भी हो सकता है जब उसकी प्राइस बहुत लो हो कि ज्यादा लोग खरीदे जैसे इम्तियाज आया था तो सबको यही था कि प्राइस बड़ी लो है तो बहुत उस पर रश होता है और स्टिल आई थी उस पर रश होता है वन ऑफ द रीजन इसको उसने अपनी प्राइस बहुत लो रखी हुई है उन प्रोडक्ट्स की ठीक है तो लोग प्रेफर करते हैं उन स्टोर्स पे जाना skimming initially setting relative higher price और enforce your value and capture the profitability you need to invest in more example premium on cars and start कि शुरू में आप ज्यादा प्राइस दे रहे होते और बाद में उसकी प्राइस जो है वो कम होगी इनिशियली जो उसको एक्वायर करने की प्राइस है ये भी एक तरीका होता है जिसमें आप गाड़ियों में डाउन पेमेंट दे रहे होते हैं प्लस उसका आप प्रीमियम दे रहे होते हैं इसको आप ओन कह रहे होते हैं तो क्योंकि वो थोड़ा लग्जरी प्रोडक्ट है तो उसको गेन करने के लिए आपको इतने पैसे होते हैं इसलिए उसमें प्रीमियम होता है सुजुकी की गाड़ी के ऊपर शायद प्रीमियम कम होगा ठीक है ना होने के बराबर होगा खैर आजकल तो उस पर भी है ठीक है डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के ऊपर बट उसको अगर फीचर को छोड़ दें डिमांड एंड सप्लाई को तो जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उसकी प्रीमियम उतनी ज़्यादा हाई होगी ठीक है सो so, अगर आपने होंडा या मर्सिडीज ऐसी कोई गाड़ी क्वायर करनी है तो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है in the form of premium इसको कहते हैं स्ट्रेमिंग स्ट्रेटेजी की शुरू में आपने प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई और लेटर ऑन फिर आप उसने आपने उसको कम कर दिया इफ लेस और no competition we go for skimming strategy जब कंपटीशन कम होगा जाहिर सी बात है तभी हम प्रोडक्ट की अपनी हाई प्राइस रखेंगे वरना लोग हमारी प्रोडक्ट क्यों लेंगे वो किसी और सब्सिट्यूट की तरफ चले जाएंगे वो कोई जाके कोई और प्रोडक्ट खरीद लेंगे जब हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट का कोई कंपेरिजन नहीं है या कोई और कॉम्पिटिशन मार्केट में नहीं है या उस तरह की प्रोडक्ट नहीं है तो ही हमारे पास ये एज होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा हाई रखते हैं ठीक है जैसे होंडा है या ऐसी गाड़ियां हैं तो उन सुजुकी का उनके साथ कंपेरिजन नहीं बनता या फॉर दैट मैटर करोला है तो लोग बहुत हाई प्राइस दे रहे होते हैं या अब दूसरी गाड़ियां आ गई और कंपनी से बट स्टिल वो भी हाई ही है या फिर वापडा वापडा आपको जितना भी बिल दे जो भी आपको तंग करे ठीक है तो आप एट द एंड आपको पता है कि वापडा के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है लेट सपोज कोई और ऑप्शन आ जाए आपके पास एक्स वाई जी तो आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाए तो हो सकता है सर्विस भी बेहतर हो जाए जैसे इंटरनेट का था पहले पीटीसीएल का सिर्फ ऑप्शन होता था अब नए ऑप्शन आ रहे हैं नया टेल है मैंने सुना एक तो और भी आ गए आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा तो अब लोग उन ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो पीटीसीएल भी अपनी सर्विस क्या कर रहा है बेहतर कर रहा है पहले उसको पता था लोग कहाँ जाएंगे घबराना नहीं है शैला वे सो ट्रू ठीक है सो so, उसके अंदर फिर ये होता है आ, कि तो फिर आप स्टार्ट में जब आपका कंपटीशन नहीं होता तो आप प्राइस में बहुत ज्यादा हाई रखते हैं इफ हाई और टफ कंपटीशन भी गो फॉर पेनिट्रेशन जब ज्यादा कंपटीशन होता है टफ होता है ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस में तो हम पेनिट्रेशन में जाते हैं क्योंकि लो प्राइस की वजह से हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं सो so, हम प्राइस लो रखेंगे तो कस्टमर्स आएंगे जैसा यहाँ अगर ऑलरेडी पंजाब है सेफ मार्ट है और एक्स वाई जी और बड़े स्टोर्स हैं ग्रीन वैली है हाइपर स्टार है सो मेनी ऑप्शन तो अगर इम्तियाज आके लो प्राइस था तो किसने लिफ्ट करानी थी बट लो प्राइस की वजह से लोग गए देखा कुछ को सूट करता है कुछ को नहीं सूट करता ठीक है but that is that is one of the major feature के लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ठीक है so when competition is more we go for penetration that is low pricing Imtiaz store अच्छा एग्जाम्पल यही लिखी हुई थी पुरानी थी मतलब मुझे याद ही थी अच्छा एक और तरीका होता है प्राइजिंग करने का यानी कि ये तरीके आपस में रिलेटेड नहीं है अलग अलग है ठीक है एक ये है पेनिट्रेशन कर लो एक ये है स्केमिंग कर लो ठीक है उसकी एग्जाम्पल दे दी है एक तरीका ये डिस्काउंट है कई दफा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप क्या करते हो डिस्काउंट्स देते हो आजकल तो खैर बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स आए हुए ये दो तीन है जो हम पढ़ते हैं कॉमोलेटिव डिस्काउंट और सीरीज ऑफ परचेजेस और नंबर ऑफ परचेजेस जिस तरह आप कहते हो कि अगर आप इतने की परचेज करोगे सीरीज ऑफ परचेजेस करोगे या इतनी नंबर ऑफ परचेजेस करोगे तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी या डिस्काउंट मिलेगा ऐसा होता है ना आप डिफरेंट स्टोर्स में जाते हो आपको कार्ड्स दे देते हैं ठीक है कई दफा या एयरलाइन वाले दे देते हैं आपका कार्ड बना हुआ होता है अगर उतना आप ट्रेवल करते हो तो आपके पॉइंट आते रहते हैं फिर एक ऐसा टाइम आता है कि आपको उन पॉइंट्स के अगेंस्ट आपकी कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट ड्यू हो जाती है तो फिर अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो आप फिर वो पॉइंट्स अपने इन कैश कर सकते हो तो दैट मीन्स आपने फ्रीक्वेंट बाइंग की है तो आपके पॉइंट्स बने अगर आपने फ्रीक्वेंट बाइंग नहीं की होगी तो आपके पॉइंट्स जो है वो नहीं बनेंगे So that's the way of uh, that's the way of discount और ये भी एक तरीका होता है प्राइसिंग करने का या बिजनेस आने करने का non cumulative discount on one time purchase और परचेज इन बल्क डिस्काउंट ठीक है कई दफा हम एक प्राइसिंग करते हैं इस तरीके से कि हम लोगों को कहते हैं अगर आप पांच हजार दस हजार की शॉपिंग करेंगे तो उसके बाद हम आपको डिस्काउंट देंगे मिनिमम आपको इतने की शॉपिंग करनी होगी तो फिर क्या होता है कि हमारा जो मिनिमम एक लेवल होता है इनकम का बढ़ जाता है हाँ, उससे फिर हम एक लिमिट लगा देते हैं तो एक तरीका ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी होता है वो एक लिमिट रखती है तो उससे क्या होता है कि लोगों ने जो नहीं भी खरीदना होता है उनको पता है कि हम इस लिमिट पे जाएंगे तो इसके बाद हमें ten percent twenty percent off मिलेगा ठीक है या इसमें गिफ्ट भी कह सकते हो कि इतना करेंगे तो आपका गिफ्ट होगा या आपका वाउचर होगा या आपको रनदाजी में जाएंगे तो उस वजह से लोग फिर ना चाहते हुए भी उस लेवल को टच करने की कोशिश करते हो तो नेट ऑफ क्या होता है कि उनकी सेल्स जो है वो अच्छी हो जाती है ठीक है एक होता है कैश discount encourage to pay in cash to get discount ठीक है बहुत लोग क्रेडिट कार्ड पे पे कर रहे होते हैं या लोन ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं जी अगर आप कैश पे करेंगे कोई चीज़ आप लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे वो कहते हैं कैश पे करेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड से नहीं करेंगे तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा seasonal discount obviously very famous आजकल winter discount Friday discount Christmas discount e discount पता नहीं कौन कौन से डिस्काउंट आ रहे होते हैं ठीक है अब तो खैर मुझे लगता है हर वक्त डिस्काउंट चल रहा होता है समर <coughs> की ऑफ सेल पे इसमें क्लियरेंस सेल्स भी आ सकती है ठीक है तो सेल्स लग लेती है जब सीजन खत्म होते हैं या सीजन शुरू होते हैं तो वो भी एक तरीका होता है ऑर्गेनाइजेशन का <coughs> पैसे अर्न करने का कि वैसे आप शायद कम चीज़ खरीदनी हो लेकिन आप ये समझते हो कि ये प्रोडक्ट सस्ती हुई है तो पता चलता है सर्दियों में गर्मियों के कपड़े खरीद के आ गए और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े खरीद के आ गए ठीक है दैट हैपन्स और ये हम सब कर रहे होते हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं वो हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा होता है अच्छा आप क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं अच्छा है नो आइडिया ये पॉइंट सिस्टम तो अभी भी है इफ्तार कि आप पॉइंट्स आपके बनते रहते हैं फिर उन पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है वो आप वो आपको कहते हैं पहले वाउचर होता था कि five hundred thousand two thousand का और अब वो आपको कहते हैं कि फिलहाल फिलहाल आउटलेट्स है वहां से इतनी की आपको चीज बाय कर सकते हो लेकिन वो काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं बट फायदा होता है उसका हम्म। वो लोग जो बहुत ज्यादा पे करते हैं और कई दफा लोग सारी पेमेंट्स ऑनलाइन इसीलिए कर रहे होते हैं कि सो दैट उनको क्रेडिट कार्ड के ऊपर पॉइंट्स मिले और वो जाके उससे कुछ शॉपिंग कर सके कुछ लोग आप देखो ज्यादा क्रेडिट कार्ड ही यूज कर रहे होते हैं मिनिमम लेवल एग्जांपल दराज अच्छा ओके वहां कोई मिनिमम लेवल है वहां पर कि आपको इतना मिनिमम आप करेंगे तो उसके बाद कुछ बेनिफिट मिलता है उसके ऊपर ठीक है different organization different policy follow कर रही होती है yes black Friday I think ये अभी गुजर गया या अभी आने वाला है ये ब्लैक फ्राइडे कब होता है तो इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया हम उसको शायद ब्लेस फ्राइडे कह रहे हैं मेरे ख्याल में अच्छा आज था अच्छा वो क्या है no idea it's black Friday ठीक है ब्लैक फ्राइडे को हमने ब्लैक फ्राइडे कर दिया तो ये भी एक तरीका है फोर्टीन Uh, um, या इस तरह के जितने इवेंट ट्वेंटी थर्ड मार्च का वुमेंस डे का फादर्स डे का मदर्स डे का जो तो ये सारी चीज़ें क्या है उसमें आप लिख सकते हो ठीक है और भी ऑप्शन इसके अंदर डाल सकते हो देन साइकोलॉजिकल प्राइजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है खास तौर पे अगर आप कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जाओ या अच्छे ब्रांड्स हैं पुराने अगर आपको याद है जब उनके एड्स चला करते थे तो उसमें आ रहा होता था प्राइसिंग तो वो हमेशा साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करते हैं आपने दो आपने अगर चीज ली है ना एक हजार नौ सौ नब्बे की तो घर में कोई पूछेगा तो आप कहेंगे एक हजार कुछ की है ठीक है तो वो दो का फिगर आप नहीं बोलते और खासकर अगर अम्मियों को बताना हो कि भाई ये सस्ती है महंगी नहीं ली है उनको होता है महंगी ले आए हो मतलब कहते हैं बस एक हजार कुछ की है ठीक है अब कुछ क्या है नौ सौ ठीक है और ये क्या होता होता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्योंकि आप अगली रेंज में नहीं जाते क्योंकि फिर आपके दिमाग में ना आपका दिमाग नंबर्स को रजिस्टर उस तरीके से करता है क्योंकि वो नाइन नाइनटी नाइन है इंस्टेड अगर हम वन थाउजेंड कर देंगे तो वो उसको फोर डिजिट रिकग्नाइज करेगा बट नाइन नाइनटी नाइन को नौ सौ कुछ है ठीक है नाइनटी नाइन को दिमाग हमारा अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया उसको वो इतना वैल्यू नहीं करता है तो ये क्या है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है तो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी करते हैं तो जो नाइन इनको आ रहा होता है तो टोटल फ्री में बचत है क्योंकि आप उसको कहीं नोटिस ही नहीं कर रहे होते ठीक है क्योंकि कई दफा आप पैसे देने लगते हो शॉप में तो आप देख रहे हो अच्छा, अच्छा उन्नीस कुछ की है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड समथिंग की है तो आपके दिमाग में ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पता चलता है वो आपको एंड में एक सिक्का दे देता है ठीक है <coughs> वो पता चलता है अच्छा ये तो सिर्फ दस रुपए पांच रुपए और सिक्का कहीं गुम भी जाता है वो कॉइन कहीं गुम भी जाता है ठीक है सो वट हैपन्स इज के कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है ये हमें अफेक्ट कर रही होती है साइकोलॉजिकल और हम उसको रजिस्टर नहीं करते अब ये बताओ कि वो 999 क्यों रखता है या 990 क्यों रखता है वो उसको 920, 930, 915 क्यों नहीं करता व्हाट्स द रीजन 999 हो मैंने देखा है 990 देखा है 920, 930, 15, 25 कम देखा है क्या रीजन है इसकी अब तो वन नाइनटी नाइन आ गया अच्छा ओके साइकोलॉजिकल गेम है वन डिजिट लेस हाँ लेकिन क्यों करते हैं उससे उसकी वजह बताओ कि नाइन ट्वेंटी क्यों नहीं है आ, या नाइन ट्वेंटी फाइव क्यों नहीं है ठीक है इंस्टेड नाइन नाइनटी नाइन ही क्यों करते हैं थाउजेंड कम ही होती है हम साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की बात करें उसमें क्या हो उसकी मैं बताती हूँ वजह क्या है एक तो ये आप वो चार डिजिट तो आपने बचा लिए अब आपने 999 किया या 990 किया लेकिन 920 नहीं किया 930 नहीं किया नहीं टैक्स की वजह से नहीं कर रहे होते इसलिए कर रहे होते हैं कि आपका दिमाग पहला डिजिट देख रहा है आपकी सोच आपका कैलकुलेशन इस तरह से चल रही है कि आप 99 ही देख रहे हैं तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है मैंने इसको ये तो देख नो रहा है तो मैं इसे बीस रुपए क्यों कमाऊं नौ सौ बीस तीस चालीस क्यों कमाऊं क्यों ना मैं इसे पूरे के पूरे 90 या 99 कमाऊं ठीक है सो so दैट के मुझे मैक्सिमम वो एक रुपया आपको वापस करा लेकिन उसको क्या हो रहा है नाइनटी नाइन जो है पूरे का पूरा उसको बच रहा है वो बीस रुपए क्यों कमाए why not to earn ninety nine on the whole और अगर इतने मल्टीपल कस्टमर हो नाइनटी नाइन है तो ये वो प्राइस है जो आपने रजिस्टर ही नहीं की हुई बट नेट ऑफ जब ये सारे पैसे इकट्ठे होंगे तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी ठीक है सो दैट्स द रीजन कि अगर आप देखोगे जब चीजें खरीदोगे तो कभी 920 930 925 नहीं होता 989 होगा 990 होगा ठीक है सो so दैट कि वो मैक्सिमम बेनिफिट आपसे अर्न करे मैक्सिमम प्रॉफिट करे एक रुपया आपको दे दस रुपए दे लेकिन उसके पास जो उसका जब सारी छोटी छोटी अमाउंट्स का जब नेट इफेक्ट आएगा ज्यादा होगा वो that's the game that they play with your mind क्योंकि उनको पता है कि एक दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे हुई हुई है वो उसको नेचुरल फिनोमिना वो उसको रजिस्टर नहीं कर रहा होता ठीक है तो this is the reason psychological pricing is the pricing strategy utilize specific or subconscious impact on the consumer. It integrates sale tactics with price. It can also be described as setting price lower than the whole number. theek hai wo aapko samajh aa gaya maine aapko bata diya kya hai different brand होता है line pricing one pricing single pricing ठीक है इसको हम देख रहे थे ये भी एक तरीके होते हैं प्राइसिंग करने के जब आप ग्रोसरी स्टोर्स पे जाते हैं तो आपकी वहां पर कहीं ना कहीं लाइन प्राइसिंग होती है प्राइस लाइनिंग को लाइन प्राइसिंग को we also called it's price lining ठीक है वाइस वर्षा हो सकता है product line pricing involve the separation of goods and service into cost category order to create various perceive quality levels in the mind of consumer कुछ चीजें जो होती है ना आपकी होता है ना कि ये सारी हजार वाली चीजें पड़ी हैं ये सारी पांच सौ वाली पड़ी है ये सारी तीन सौ वाली पड़ी है वन डॉलर की तो सारी वन डॉलर की पड़ी होती है तो क्या है लाइन प्राइसिंग का सारा स्टोरी है बट कई दफा होता है डिफरेंट रैक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई होते हैं ठीक है वो लाइन प्राइसिंग होगी भी है क्या आपको पता है कि ये सारी जो पड़ी हुई है रैक में ये पांच सौ की है ये हजार की है अब one price policy strategy in which the seller offers the same price to every customer. They cannot negotiate the price because the company won't ठीक है, वन प्राइसिंग सारी चीज़ें वन डॉलर की है फाइव डॉलर की है ये इस तरह सारी चीज़ें ठीक है और कोई निगोसिएशन नहीं है कि आप उसमें निगोशिएट कर सकते हैं ठीक है एक ही प्राइस पे सारी चीज़ें पड़ी हुई है अच्छा ऐसे स्टोर बाहर भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि एक ही प्राइस में हर चीज़ पड़ी हुई है ठीक है तो आपको पता होता है कि जो चीज़ मैं उठा रहा हूँ वो उसकी सेम ही प्राइसिंग है ठीक है अच्छा कई दफ़ा वन प्राइसिंग जो है वो पूरी शॉप पे नहीं भी हो बट एक रैक में भी हो सकती है इम्पोर्टेड और नॉन इम्पोर्टेड का भी होता है कि जी ये इम्पोर्टेड शैम्पू है ये लोकल है होता है ना कई दफा आप जाते हो कहते हैं जी इम्पोर्टेड बिस्किट है ये लोकल बिस्किट्स हैं ठीक है तो कई दफा वो उसमें भी कर रहे होते हैं प्राइसिंग कि ये सारे इस कैटेगरी में ये इसमें है ठीक है या लाइन प्राइसिंग में वो लेके जा रहे होते हैं कि जिसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं separation of good and service into cost categories के ये सारे इंपॉर्टेंट है या सारे लोकल प्रोडक्ट है single price the company offer all it good at one price one dollar store तो फिर वन प्राइसिंग क्या हो तो every customer they can not negotiate अच्छा अच्छा लेट मी रीफ्रेज दैट मैंने दोनों मिक्स कर दिए वन प्राइसिंग वो है कि इसमें पॉलिसी स्ट्रेटजी में the seller offer the same price to every customer यानी कि उसमें आप बार्गेनिंग नहीं करते हो होता है ना कुछ शॉप्स पे आप जाते हो तो वहां पर बार्गेनिंग होती है इतनी की चीजें जिसके जहां लगे वो ले लेता है ठीक है वन प्राइसिंग कि आपकी प्राइस लगी हुई है कोई डिस्काउंट है कट होकर टेन ट्वेंटी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप क्या कर रहे होगे आपको पता है कि यही प्राइस है जो कम होनी थी हो गई या आप निगोशिएट नहीं हो सकती that is one pricing one price for all के नो बार्गेनिंग अलाउड ठीक है इसमें बेशक ऐड भी कर लेना नो बार्गेनिंग सिंगल प्राइस वही वन डॉलर वाली एग्जाम्पल या फाइव डॉलर वाली या फाइव हंड्रेड या थाउजेंड सारी शॉप एक ही तरह की है या उसमें एक रैक भी हो सकता है इस तरह का दो रैक्स भी हो सकते हैं कि ये सारा पांच सौ का है ये सारा इस वाला है ठीक है तो इसको हम कहते हैं सिंगल प्राइसिंग ठीक हो गया जी क्लियर ग्राफिकल प्राइसिंग ये हम देख लेते हैं fix price yes fix price कह सकते हैं उसको ये जो हमारा सिंगल प्राइसिंग था इसको फिक्स प्राइस भी कह सकते हैं ठीक है आ, इसको तो इसको नहीं कहेंगे बल्कि जिसमें बार्गेनिंग नहीं है उसको फिक्स प्राइस कहेंगे ठीक है ना नीलम हाँ उसको कहेंगे कि जहां हम अपनी प्राइस को निगोशिएट नहीं कर सकते so that one pricing is will be the fix pricing Google भी कर लेना चेक भी कर लेना कि ये क्या है ठीक है geographical pricing refers to the price adjustment required because of the location of the customer for delivery of products example seafood and gas यानी कि कई दफा आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइजिंग है वो आप कहाँ रहते हो उस पर डिपेंड करती है आपकी लोकेशन क्या अगर आप पाकिस्तान में हो और कोई प्रोडक्ट बाहर से आ रही है तो वो प्रोडक्ट बाहर की उस कंट्री जहां से वो ऑरिजिनेट हो रही है जहां वो बन रही है वहां तो सस्ती होगी बट आपको महंगी मिलेगी सेम आम यहाँ बन रहे हैं आपको यहाँ सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपए में आम मिल रहे हैं लेकिन हो सकता है कि जब बाहर वाले वो आम वहां तक जाए तो वो प्रोडक्ट क्योंकि उस कंट्री के हिसाब से वो बहुत ज्यादा ट्रेवल करके आई है और उनको टैक्स और बहुत सी कॉस्ट पड़ी है शिपमेंट पड़ी है तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट उस जगह पे महंगी हो जाती है तो समटाइम्स जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग जो है वो उस वो किस सिटी किस कंट्री में बिक्री है जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से भी उसकी जो प्राइस है वो डिफर हो जाती है वो बढ़ सकती है कम हो सकती है अगर आप कोई ऐसी फिश ऐसा सी फूड खा रहे हो जो आपकी कंट्री में नहीं है बाहर से आता है वो महंगा होगा लेकिन हो सकता है वही फिश उस कंट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो तो वहां वो बड़ी रीजनेबल हो आम की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी मैंगोज की that's one real example even within the country city to city भी होता है अगर आप देखो नॉर्दर्न एरियाज में आपके ड्राई फ्रूट्स बड़े रीजनेबल होते हैं वहां जहाँ लोकली ये ग्रो हो रहे लेकिन सिटीज में आते आते <clears throat> और फिर कुछ सिटीज का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जी यहाँ तो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी चीज इस्लामाबाद में वैसी महंगी होती है लाहौर में उतनी महंगी नहीं होती कराची में दोनों वेरिएशन मिलती है ठीक है सो so, कई दफा उस सिटी का होता है कि यहाँ तो इस्लामाबाद है महंगा लगाओ <clears throat> और वैसे उसको शिपमेंट कॉस्ट भी पड़ती है तो आते आते वो महंगा हो जाता है बट हो सकता है कि उस सिटी जिसमें वो विद इन कंट्री ग्रो हो रहा है बट उस सिटी में वो बहुत रीजनेबल हो I think dry fruits is the one example अच्छा मैंने आपकी उबैद बुक नहीं देखी है ठीक है वैसे भी मैं कोर्स कंटेंट देखती हूँ मैं बुक नहीं देखती ठीक है और इस केस में तो मैंने बिल्कुल नहीं देखी बट ये आपका कोर्स कंटेंट कवर कर रहा है तो मोर और लेस यही चीज होगी ठीक है तो आप बुक से आपको एडिशनल नॉलेज मिलती है देख लो बिकॉज हम हेडिंग्स वही कवर कर रहे हैं जो आपकी आउटलाइन में है तो अगर हेडिंग वो है तो कंटेंट ये वही होगा बट मैं कंटेंट अपने हिसाब से बनाती हूँ आपकी आउटलाइन के हिसाब से कि आपकी आउटलाइन में क्या क्या है तो होपफुली कॉन्सेप्ट वही है हमें मैच होंगे वहां मिलेगा उस तक कुछ एडिशनल होंगे बुक में कुछ चीज एडिशनल भी होती है ठीक है क्योंकि हम तो ओवरव्यू कर रहे हैं ना कोर्स का बहुत ज्यादा डिटेल होगी क्योंकि अगर ये आप फेस टू फेस कर रहे होते हैं तो फिर हम एक यूनिट पे ज्यादा डिटेल टाइम लगाते हैं हमारे ढाई तीन घंटे की क्लास होती ठीक है और मैं बुक्स से नहीं बनाती कभी बुक से बनाती थी मेरे पास एक दो मार्केटिंग की बुक्स है बट ये मैंने ओवर द टाइम पीरियड अपने लेक्चर और मैं फ्रेश बनाती हूँ ऑनलाइन ठीक है कुछ मेरे अपने स्टडी की भी चीज़ें हैं कुछ मेरे अपने पुराने लेक्चर्स हैं कुछ मैं ऑनलाइन फिर चीज़ें यूज़ करके तो वहां से मैं अपने लेक्चर्स बनाती हूँ बट कोर्स ये वही है जो आपका आना है जो आपकी आउटलाइन में है तो इज वेरी वेल रिलेटेड तो डेफिनेटली यही बुक में भी होगा okay I just try to find the easiest way of teaching ना तो मुझे जहां अच्छा लगता है फिर मैं वहां से कर लेती हूँ ठीक है price versus non price competition price competition seller regularly offer product price as low as possible and complete by minimum of the services ठीक है बहुत कम वो प्रोडक्ट की प्राइस ऑफर करता है लेकिन सर्विसेज भी फिर इतनी अच्छी नहीं दे रहा होता कि भाई प्राइस जो इतनी कम रखी हुई ठीक है तो वो इतना फिर लिफ्ट नहीं करा रहा होता हमें ठीक है तो इसको हम कहते हैं price competition non price competition seller है स्टेबल प्राइस प्राइस उसकी बहुत कम नहीं होती लेकिन वो बाकी एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग में या बाकी एस्पेक्ट ऑफ सर्विस पे थोड़ी सी एफर्ट करता है अच्छी डीलिंग करना अच्छा बिठाना अच्छा इंटरेक्ट करना या एटमोसफेयर अच्छा देना या कोई सारा कॉम्प्लीमेंट्री चीज होना लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट को इतना कम नहीं करता इतना लो नहीं करता तो ये भी एक आपकी हेडिंग थी prices versus non price competition type of pricing approaches type कितना है हमारे पास कब तक हमारा लेक्चर है cost based pricing approaches buyers based pricing approaches and competition based pricing approaches ठीक है आई थिंक फोर्टी फाइव तक नहीं है अच्छा फोर मिनट्स लेफ्ट चलो ये हमारा जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं वरना हम कल जैसे ही फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे ठीक हो गया फिर मैं देखूंगी कितना रह गया थोड़ा ही सही रह गया इतना नहीं है Cost-based pricing approach. This price approaches are the simplest one in which the cost of product or services is added Mm, example include construction business that estimate the cost of any project by adding a certain portion of profit to their estimated cost अच्छा मुझे लगता है एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है तो फिर मैं वो डालती हूँ जो मुझे खुद समझ आ रही होती है तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आप देखते हो आपकी कितनी कॉस्ट आई है किसी चीज के ऊपर उस कॉस्ट में थोड़ा बहुत एड करके अपनी जो आपकी एफर्ट होती है उसके अंदर फिर आप उसके अंदर या उसकी प्राइसिंग कर रहे होते हो उसके चार्जेस आप चार्ज कर रहे होते हो ठीक है जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी फीस देख रहे होते हैं हमारे इक्विपमेंट पे हमारे ऑफिस में आना जाना इस चीज पे खाने पीने पे या जो लोग हमने हायर किए प्लस कितना हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में भी ये होता है कि अच्छा इतनी हमारी कॉस्ट आएगी तो इसके ऊपर twenty percent twenty five percent डाल लेते हैं तो ये क्या है कॉस्ट बेस्ड प्राइजिंग है कि पहले आप कॉस्ट पूरी निकालते हो फिर थोड़ा बहुत परसेंटेज डाल के फिर आप उसकी प्राइसिंग करते हो तो कॉस्ट तो के ऊपर बेस कर रही होती है break-even analysis is the uh, point of sales volume where cost is equalized by the अच्छा break-even analysis क्या होता है जहां आपको ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ ठीक हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन जब कभी प्राइसिंग कर रही होती है तो वो देखती है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां उनका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया यानी कि जीरो हो गई है कि उनको ना प्रॉफिट आ रहा है पैसा नहीं आ रहा लेकिन उनके पल्ले से कुछ जा भी नहीं रहा तो वो लेवल वो ढूंढ लेते हैं कि अच्छा जी ये लेवल है <coughs> उसके बाद वो उसके ऊपर फिर प्राइसिंग करते हैं कि वो हमारा बेसिकली ब्रेक इवन कहाँ क्रिएट हो रहा है break even is a point of sales volume where cost is equalized by the revenues and the profit is zero. Therefore, the estimated demand, break-even points and profits are compared with different price by the management of business. हम वो अपना वो एनालिसिस करके ब्रेक इवन के बाद हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं और उसके ऊपर हम पैसे ऐड करके फिर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस लगा रहे होते हैं Buyers-based pricing approach, these types of pricing approaches are extensively applied by many organizations, although in which the perceived value of the buyers are regarded as the base for setting price for the product or services. Perceive value of the buyers यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा बायर क्या परसीव करता है कि इस की प्राइस कितनी होनी चाहिए बायर के ऊपर बेस करना होता है ये इन अदर वर्ड्स कह लो कितना केपेबल है उस अमाउंट को देने के लिए वो कितना हमारी प्रोडक्ट के लिए देख सकता है उसकी जेब कितना अंदाजा कितना हम कर सकते जैसे आप रेडी में फ्रूट लेने जाते हो आप साइकिल से उतरो वो आपको कोई और प्राइस देगा आप गाड़ी से उतरो वो आपको कोई और प्राइस देगा तो वो क्या खो रहा होता है बायर पे प्राइसिंग होती है वो देख रहा होता है यार ये कितना देगा इसके जेन में कितनी होगी गाड़ी वाले को देखता है इसके जेन में इतनी प्राइस होगी इसको इतनी की चीज दे देते हो वो हर एक को डिफरेंट रेट दे रहा होता है ठीक है जहां भी बार्गेनिंग अलाउ होती है तो आप देखते हो वो कस्टमर को देख के रेट दे रहा होता है तो इस बायर बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारा जो कस्टमर है जो हमारा बायर है वो हमें कितनी प्राइस हमारी प्रोडक्ट की दे सकता है और उसके ऊपर हम बेस करके अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है वो हम कर रहे होते हैं competition based pricing approach business keep the price of their product और service on the basis of price of their competitors यानी कि हम सिर्फ कॉम्पिटिटर्स को देख के कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं या हमने उसे कम करना है बराबर करना है ज्यादा करना है तो हमारी जो प्राइसिंग होती है हमारे प्रोडक्ट की वो बेस होती है हमारे कॉम्पैक्टर राइवल के ऊपर क्योंकि वो भी सेम प्रोडक्ट कितने की दे रहा है ठीक है तीसरा होता है ना आप एक ही शॉप से कपड़ा खरीदो और सामने वाला ग्राहक देख रहा हो तो उसको पता होता है कि सामने क्या डिस्कशन चल रहा है जब आप उससे पूछते हैं तो वो आपको सौ रुपए दो सौ रुपए कम बता देता है ठीक है तो उसको पता होता है कि मेरे सामने वाले ने कितना रेट का बाजी छोड़ के आ गई है ठीक है रेडी वाले को भी ये पता होता है कि ये उस रेडी से फ्रूट नहीं उन्होंने लिया और ये आगे इधर तो इसका मतलब उसने ये प्राइस दिया तो मैंने इनको दस रुपए बीस रुपए कम ही बताने ठीक है तो ये हम रूटीन में कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग कर रहे होते हैं कि जो कि कॉम्पैक्टर के ऊपर बेस कर रहे होते कितना मैंने वेल इन टाइम खत्म किया ठीक है तो ये हमारा लेक्चर भी खत्म हो गया फिक्र नहीं करो ठीक है सो दैट्स डन और ये हमारा जो यूनिट थ्री और फोर था वो भी खत्म हो गया ठीक हो गया राइट इन टाइम हमने खत्म कर लिया आई होप समझ आ गया होगा फिर देख लेना कुछ चीज समझ नहीं आई तो कल पहले वो कर लेंगे and then we will move on to our other headings that is कौन कौन सी होगी प्रमोशन एंड प्लेसमेंट होगी ठीक हो गया सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ठीक है कोशिश की है मैंने कम टाइम में सारे से ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दू <laughs> ठीक है तो नोट्स आपके पास है they are the easiest possible notes कभी कभी डिफिकल्टी होती है लेट मी नो So.